Neo, Neo. Evet. Ayra, Siz ay- Turkay, Turkay. Türkçe konuş, Ben güzel yumurta yemek istiyorum. güzel tava, e, çizik, e, temiz temiz tava, ee, e, no no no no Turkay, Turkay. no Türkçe, e, Türkçe. hayır bıçak hayır Hı hı. bıçak hayır Okey. e, buraya e, ahşap, ahşap hı hı. E, güzel ülke. Hı hı. E, çok ağaç var. Okay. E, çok ağaç, hı hı. E, ahşap, kaşık, kaşık, ahşap, kaşık. E, e, emaye, emaye. Okay, in next no, time. No, no. Okay. Hayır, hayır. Thank you very much. E, ben çorba içmek hı hı. istiyorum. Okay. Ama bu tava çorba içemem. Bigger. Yes. Kapak yok. Mm -hmm. Kopak. No. Mm -hmm. Ü iki tava. iki tencere. Mm -hmm. Okay. Çorba, çorba güzel. Okay. Ben yap yapacağım. Thank you very much. Ben seviyorum mutfağı. Mutfağı ben seviyorum. Ee, her zaman her zaman bu tutarım. Ee, Beyaz okay. tabak. Okay. Beyaz tabak. Hmm. Çok müşteri. Okay. Beyaz tabak çok müşteri. Okay. Bu olmaz. Olmaz. Okay. Okay. Olmaz. Ondan sonra Thanks. E, bardak, bardak. Şey, e, Ukrayna, Ukrayna, tamam. Ukrayna, e, Morja, güzel. Hmm, maybe, Ama, maybe. E, yani, turist, turist hmm. istiyorum. Yes. İstiyorum. E, normal, normal e, olmaz, olmaz. olmaz. Renk, olmaz. Renkli olmaz. Hı -hı. Ben kafeyi rengiyle görmek istiyorum. Hı -hı. Hı -hı. Okay. Kafe. Siyah. Olmaz. Okay. Ee, atıyorum e, table, table olmaz, olmaz, olmaz. Okay. Table olmaz. Ee, okay, mommy. E, servis, servis, servis güzel. Tamam, tamam. Sen... Ee, olmaz. Olmaz. Okey. Olmaz. Şey hı. Hı. Olmaz. My friend. Thank you, thank you for everything.